Ρε σταμάτα να λες ευχαριστώ. Εσύ δεν κοιμάσαι βουλάκι μου. <laughs> Ξανακάτω μία. Ωραία, και γύρνα. Μην κάνει. Κάνε το μου το Ωραίος, ωραίος ο Γιάννης. Ωραίος.